System base. slyšíš ty slova Jsem tady já, budu repovat teď za nás oba Jsem jako obal Zatímco ty seš bez jádra, já jsem fyzika sama a ještě k tomu jsem doma Jedu jako Kuba, ale nestačí mi pít Kuba Libre Říkat jenom Uba 20 let Jsi byl v krešni Tohle nezachrání ani deštní Jedu cíl jak lodní denní Black box píčo, nemáš na to mou moc Nehulit moc, na posledních deset let vnímám jenom podraz Všetky, co mluví v televize, to je ten váš odraz Diko bras, blbej odraz, hovno, nejsme fela Vás posedu kdykoliv a kdykoliv Zlomím vás, jsem jsem something special human Jsem urval pod obraz, zamítnu rukou výmaz Zíráš, nemáš na mojí info, nemáš důkaz, důkaz, není materiálu, fura když mi půjde do tuhejch. Všechny vás udám, nemám žádný problém, nemám, ale vy jste pro mě mina, co deformuje prostor, proto neletěj cestou neutrínou. Další větou formu prokážu letě diverzitou, jako prvek, píčo, nejsem kreta. Píčo, neřeknu vám něco, radši chcípnu jako temet. Jsem tak též ten, za kterýho se ber. Pár sekund, vy jste značka kůň za pivo su moje dobro, su nejsem dorost Sem hlad Biće, nemaš na mě Seš furt na stračku, jako teda Tady musím jít za prdel do prdele Zamítám všechno to zlý, včetně tebe Seru na vás všechny Pro mě jste šašce Nesnáším ty šašky Jste pro mě jako psychoprášky Záložníci Nedáváte gole jsem furt hole, hole, hole i když mám furt v puse, je mi jasný, co přijde v plusech